Eh, yasponsalinga ah, bayimbi eh, eh. kati kakyensaba nti nowaffe tamuteeka mu kuyimba omukyala omukyala nayogedde naye muganda omukyala tayinza kwogera na sezaomanyi bye twayogedde ah. mm. naye zengera nembagamba mm. nti mu byobufuzi tetukozesa short term strategies mm. no tukita political expedience kati oba abaana basoma nnyo nga bali waka ne mubateeramu ebigezo mumpapula ate amasomero gaggulirawo ki baalize kukola bigezo hmm. kubanga bulijjo babadde nga mubateekera mumawulire kati ekyo kifu hmm. from beginning ekyokubiri bwemuba mu kisiibo n'omusiraamu atalina sente mulowooza nti asiiba kakati amasomero okugulawo hmm. crisis yamaanyi nti ababadde batudde ewaka covid tebakola bananyina enyumba tebasasulwa baki kakati awo gavumenti weyaligambidde ti ebyetagibwa mu masomero tubibawadde etaamu namba hmm. the money is available hmm. naye ekikola obubi mu uganda nti bagenda ogenda nobuuza abantu nobabuuza nti ekyo ekizimbe tukikubye tekirina pulaani ya site inginiya hmm. oba site pulaana ne mu uganda mulimu ekitongole kyebateekawo pulaningira eggwanga planing authority ne baminisita babigaanaye fulemu waako okuddukanyizibwa eggwanga eh. kakati bano bekyebakola bwebuuza munauganda nti planning authority ogimanyi abatagimanyi tebagimanyi wy ti bano abali mu finance bagana ogitambulirako ekitongole ah, ah, kyetongodde kyekiwa gavumenti ebyokukola ani akikulira eh, tomumanyi ah, sikiwuliranga nako nze muva wala yakikulira muva wala eh, hir educated man naye akola mulimu kikubanti bakidibya era singa kakati bali mukujobojja muku singa kati tubuuza bubuuza nti muva wala mm. pologulaamu eno gyewatuwa eggwanga okuddukanyizibwako kubanga mu uganda twali badde tulina ebintu bibiri manifesto ya museveni ne planning authority mm. tobe margid omukulembeze awangudde covid wuna agudde kati eh. pulaani ye eyimiridde etya muvawala ekyo bakifiisa era singa oyita muvawala olwaliro n'omugamba tituwe pulaani ttaano eza buli mwaka zobadde obawa tebazikolerako kubanaye nga zazibawa eh, zibagana nokubba eh. planning authority yeragira eggwanga ebyokukola mm. kubanga bwosoma ebyobufuzi tuli kugamba nti abacommunist bo balina politi bulo mm. sekuriteriet kwekuba abagezi bonna politi bulo yewa polisi era mubacommunist ukani eh, oppose the methodology not the goal hmm. kuba politibula okuli abagezi mu nsi ate mu sekuritarieti musuulako bantu mumuwa bkifuula nti noona alyeko naani alyeko kati ne politibulo tebayamba palamenti yo mu byobufuzi tukugayize conversion box you put into demands it produces policies nayo tekola mm. ne palamenti tekola kyobula balwanira ddala bakadaga abo baani nti balina okuteeka era ffe tulinze ekintu kimu kabineeti ya pulezidenti yegenda okumulamula obanga tebabaddemu ne babagunda kati bali bubi nnyo balobinga naye kakati jidudu gwe bawa miliyoni za dola ataano amasanyalaze gasasana eggwanga lyonna nga pulezidenti yakiteeka mu manifesito ye kikulemye engala byo ogireeta otya <laughs> kasayija e, ne bahati hmm. mukima ki kasayija ate akoze ki ate batukoledde ki byonna biri ku ekonome ku ki kuba bwetutaboogerere pulezidenti bambi bamugamba lijo naani hmm. nedda kasoke tubakubire wano ne appointment committee ya parliament ebagobe tiamumwe atukubisiza this must be a new cabinet ewo cabinet tugita wo cabinet yalutalo yayitawoyagula obuguzi nagula omuntu namuwa omulimu era president yaligendedde ku kya bill clinton Eh, era okerinton yali gavana we kansas nga mufuuka muto omusajja mulungi nnyo hmm. n'atabaaza ekyalo mhm. nebamukuba akalulu eh. kyeyakola hmm. yagula jipu nagenda nga yeetondera abalonzi nabagambadde mwana muto matantanamwe mugalaba mu nsonyiwe bamukomyawo naku bwa gavana yali atone state atone nebamukomyawo yagula jipu n'atabaala kansasi ngaagenda yeetondakubwa gavana mm. nagenda ne washington nenafuuka president we need a committee okutabaala okgenda nti mugende ebunyolo kasaija abanyolo bamukuba ne bamutta enzizi zamafuta tezirimu banyolo eyali katikiro wa bunyolo eyali alwanira abantu bamugoba ne bagamba omukama nti mulalu ne mundu bagimugjeko ekiri ebunyolo nkimanyi tewaliwo ne mu uganda yosimakiriwo miso kakati ekizibu ennyo okitegedde ekyo ti pulezidenti museveni tumulindidde n'amaddu mangi tulabe kabineti gyaleeta abawunya abaleke kubanga museveni kino ekisanja kyamaanyi ennyo nti ne bwaba agenda kulitayalinga wetulitaya peacefuly ngaolitaya peacefule olina okuleka gurupu mu buyinza etakunonye hmm. when weare going to retire peacefule kakati kino ekisanja kirina kuba kya deliverance kukola kukola tuli consire of people tolabe enyonyi eh, zizo bazirese tekyetagamu babbi batandisa okukola enyonyi eh, gye baleese endala ekola amagoba nabagaa nti waliwo omusajja uganda yalines hmm. eyawaayo mmere naye talina woteeri naye abantu nkaaga musanvu nga mulimu bana era emmere abala esowaani nkaaga musanvu n'amagenda n'amadda buli sowaani yasente abo nga nabafungudde tebadduka eh? <laughs> ekola amagoba oba yisustainbecause you cannot invest in something airline companies and trouble olane rwanda ijiremu mm. kenya airways mm. ani is it when you invest in the troubled is it a flag carrier kusi bendera oba is a profitable venture kaba kule embezi nzimba tunuliza ndi moyi buyali aja kuza emyaka makumi abiri mbuyinza ababbi bamufera nebaga tukoze eddagala lya siriemu mbulya neggwanga eryakoze eddagala nga lyakifere mm. nebagana tugenda kukola buhuluka play gwanga eryakola simanyi kayola basi byonna byali bifu ti emyaka abiri nga ndi mubuyinza nkozeyo bali bagiyita buhuluka <laughs> naleeta bayinginiya bonna ne babba tewali kyansi tuka ku ttaka nokutambula teyatambula tetujja kuddamu gula japan tetujja kuddamu gula uhuluka eriruddawo eddagala lya sirimu liriruddawo byebamugamba eh. amanyi ndigenda kulitayalinga ate lyakolebwa mu kalenjini dokita <laughs> naga nti abakalenjini bulijjo mutuyita balunzi bante eh, katiulabyetuz eddagala nga bamufera muyi sente zagenda kuyana eggwanga eddala lyebafera mu ebyo hmm. naye si kyekyandese wano naye waliwo abagamba nti basaba pulezidenti aba opposition eh. eh, bagabane obuyinzabakisabankubuulire hmm. tebategeera hmm. we have political science principles hmm. a government of national unity ebeerawo nga egavumenti eri mu buyinza embeera egiremeredde kakati situation eyo mu uganda tiriimu tebayinza kubugabana ati gaidi government ya national unity hmm. ebeerawo nga nga bwewalabanga crunch mu europe nti gavumenti ya italy yagwa eyali prime minister barusconi ne bamugjako ne baleeta omusajja muzeeyi eh, professor napoliano nga wamyaka kyenda muetaano nabafikisingira economy gavumenti yonna mu bulaaya azaagwa kati such institution does not arise ekyo ngaokisazaamu mm. tuyina gavumenti gyetuyita coalution coalution ebeera mu parliamentary system where ekibiina ekimu nga kiremeddwa okufuna entebe zikisobozesa okufuminga gavumenti mugiteesaako nemukola kyetuyita eminimum program nemugabana ebifo era abaminisita bebaleese temubagoba kakati museven ayina ababaka abasukka ebina eyo nayo tejja kakati netufuna kyetuyita broad based broad based bakuleta nga ba individual tibeti kamya ajja nga federal alliance sije babuziza nacho wala chinje najja nga individual tabuza ku dipi maybe that one can work that one can, can work naye kino kibasaba ebiri tibiriyo kubanga nze sibeewunya no ebintu ebimu mubimanyi teri abasisita bakola emirimu mingi mubukatuliki hmm. tereka lirina ali mukazi era tuyinza kusaba papa nti tuweeyo nti nankulu webwanda hmm. oba owegogonya eh, eh, yes ebyo mubimanyi that one you know nti tunoonya mukazi anakola mikolo gyamberera nti bayite nalongo analongo mberera those ones you know tradition mugimanyi these are political science Eh, eh, eh, jagonis tiwetwogera mbawulira ne baprofesa nebandi ne banadini nemanya wanayalisi era nze ngamba nsina nayina obuyinza political hmm. science would be mandatory political science would be mandatory kuba byemwogera ffe tuseka busesi tuseka waliwoyinza tibuliwa baebonis abo bajime katumba nti the ebonis bakozesanga ebintu byolufalansa ebigambo byolufalansa okutuusa ambasada wa bufalansa mu uganda lweyabawandikira ebbaluwa ti ebigambo byolufalansa byemukozesa bifu nayefe nga tulowooza nti olufalansa lwebogera luki lutuufu kana mukimuyina hmm. naye nabagamba mu uganda mulomu muli sikando sikando eyo nze njimanyi era ejabaleetera ekizibu hmm. nze sijja kwogera mannya gaabwe naye nabagamba mm. nti kooti y'ensi yonna yeetaaga abantu anaana musanvu era bakuntumye zaatuuka dda sijja kuboogera ensonga kuttira bantu bweru namumalwaliro ne babajja mu sipeeya ripooti egamba nti abawala ba uganda enkumi bbiri abaatwalibwa ebweru battibwa ne babajja mu organis ripooti ekugamba nti bannauganda lukumi babattirwa mu malwaliro nebabajja muoganize kakati bagala basajonize nkaaga abalongoosa bagala kulongoosa ki ababaddira abantu mumalwaliro hmm. nakubanga wano mupakistani nti mala kunyenya nyendo was arrested abachina babakutte era benakuba mubutambi we arrested other four people have been arrested kakati nomunange ebintu byensi kyebibeeredde bano bagamba mirundi bwana atwogera abantu bajja kututtasinza kubogera nabagamba nti profesa kanyerezi bweyali agenda okufa yandekera lisiti yabasawo hmm. abakolanga omulimu ogwo nkwogere bateme enyumbayo abaana bo babatte naye ze kyemmanyi nti e, enkola ya icc ogenda mu buntu abantu anamu omusanvu bana abajjawa nensi tetegeere n'abakubu bali mu byabusirusiru kabineti yali eyisiza nti omuntu ayagala yes but that one confirms nti kya gavumenti ebyo tebabyogera kubaga kati gambano battanga abantu ne babajja mu organize kuba etteeka lyali lijja what type of woman is this spokesperson of government is this logically nti a serious minister of local government eh, anoditi mobile unit gye bataawa essente obutegeere sente zo kati grant ziri mandatory tebajja kukola kubasibabo ekitegeezo olina okubaka ne counter kimasa have astrong minister of local government kubasibabo nabagaa nemutunulya president nti okuva atudde okuva ekampala kutuuka emutukula ayinayo bameka akutta eruweera ayinayo bameka akutta ejjinja ayinayo bameka kati abanamwaniriza nga ku mikolo nga bamuyosiriza tekalinaali gyakyadde omanyi kali nali nsuba yali mugezi fakadi yakyala wano mu nsanvu muetaano nga amini amugai nti ensi yabasiraamu kalinaali naagaa nti amasomero gonna agabakatuliki muveyo mwanirize omugenyi nga bambadde sapule oba yazibawakiro <laughs> fakadi naaga nti apaana enensi si yabasiraamu obwo si bulaadi ndabye bubi bajja kumyusanga namwe munakuba mutiyagasa omukolo gwa museveni nga nze bamyusiriza bebatudde mukidaala prepare for this ogamba nti bajeso ibanu bani andi akati obanga e, ekiruma uh, e, abantu kiringa kivundu mu bigere hey. mujja mu stroke so sigala nacho ne bomunagula abantu mu mu bunubu ne mubawo bwa minister obato ina kyo tutte kivundu stroke zo tutte ne kigere ene bintu byense no ngabo mu bimanye nze katonda yampe mikisa mm. mm. siri mwangu mm -hmm. abo abavubuka abo abanwanyisa mui groupu ziri bbiri have hmm. no problem with the, this eriders wing eyabasajja abakulu siginaku mutawana nibuno obuvubuka siri busonyiwa noleeta tepu enfu nonkuba mumawulire nonsijako pologulamu bwejjako eno tetulisonyiwagana nemukabuli naye ku nsi mukabuli nemuggulu kuba yesu yagamba timubasonyiwaabo tebamanyi kyebakola bano baali bamanyi kyebakola siyinza basonyiwa oluyira bwe lukolera tuyinza tuzikiza olugenderamu waliyo omusajja waffe baali bamuyita bakole yakolesa oluyeera nelugenda embuzi ze gyeyazisibye nayambala gambotusi agende yazitasi ne kanju <laughs> zinenje gundi bazita batya ezo buvera abaganda <laughs> bali balino bazita oyambala gambutu si ezisanu eh, alino yambale kanju kanju baba ina ah, ya naironi eh. guno omuyonga guno bakule bamulabira ennaku bbiri eh. <laughs> yayakadda naye bwe yali akoleeza oluyira teyamanya nti lulaga mu mbuzi ze hmm. ukanot control luyira bakoleeza oluyira wikireka not control kagati kamvabuli ebintu byensi eno nga bagenda dokita dayana yakolanga nnyo nono minisita ayina omutu ogumulinga mangada bebagendanga bagamba bagenze wakaliisa bagenze at nakaepusi buliyo nobukola bukola buyina ne mukama waabo bagenze wapurezidenti nebamugamba nti tugambire ku mirundi agenda kuinsaiti nga abantu batutte bwatwogera nti twatta abantu ebweru kale waliwo omusajja kambabuulire yatwala abaana lukaaga n'abatundayo kampuni najigalawo nakola bbaala alina bbaala nnya nesinza kwogera abantu bakutta nebbaala nebazoja sobola It, it, im helping you to inoculate the population t by the time it explodes ive mitigated violence thats my rolaes i mitigate against violence ti abantu nemukubika osooka nojja mulide ku mmere muterezeza wano aa ah, ah, tubulire ebiriyo aa ah, kwega by if you go now <laughs> omulanga teguyita mukyalobakubaeaamba nti prepare eh. badokita basajonis abali ku lisiti bemulula empola bali baddemu abatereka dda kuba mujja kukwata kabangali muzitwale ku ddwaliro mulabe ayambadde gandula dduka <laughs> abaserikale <laughs> abali ku airport olwo babayina mhm. babadde bakwata miliyoni emuemu baforeners wano passport ababa immigration passport omuntu ate tatubukayo nga makampuni gegazijjayo waliwo eddwaliro lyo lirabye ennyo gundi zonna buno buyeero ne stampu yaalyo ate lyabannaddiini ah. kakati crisis yammwe ngena gimitigatinga mpola tekakatugambe kati dokita bwaba alongoosa takyalongoosa yekka abaana bammwe kayibanda byayogera ne bukedde mu biveeko tebayo mu kampuni gyemukkiriza kutwala mwana wammwe until investigations are over bana mm, do you know what it means two thousand two thousand peopleakati bagenze ewa president nzenna ebyuma byange ekiwandiiko ekiwandiika nkiraba nga balina ensonga zaabwe ssatu mirundi mutugambireko ensonga eyokubiri fe amakampuni agaffe gatwalanga bantu bweru bali betwabakwasanga tetwabalinako buvunanyizibwa ayudinaying ntebabatirayo eh, omupakistani bwe yajja wano fe twamuwa investors license ya kukola makolero ga ddagala oo oh. naye bwemba kubira obutambi nga mutudde naye abaleetedde sente for your information olwokuba nze ndi macuwa consignment yeyasooka yagendera mu nyonyi ya uganda yalines on estimaden flight to mumbasa contain eyokubiri eyina weeri manyiwo bapakingawo eh, eh. bati ogifulumye eh. i know these things thats why ihave survived three times hmm. mumanyi nti era babadde banyongedde ateraolnotya hey. hey. hey. hey. hey. hey. hey. bade banyongedde pulezidenti yawagae nti mumutte mulabe eh? museveni yabagambye hmm. ekiwandiiko kyammwe ekyo kyemuleese sijja kukisoma ne mukitwale wa mirundi akiteekeko omukono mukikomyewo ah! impossibilityyali <laughs> bakutte nobakwata hudavaresedithem why let me give you three scenarios yeah. singa mukazi wange bamukwatanga betoke mu lusuku mm. mutasa ah. naye nenswalirawo nebwe muwaayo ti omukazi oyo banaye mujje mulabe obubbi bwa famire bwa dna mulekera sente bweziti hmm. nemmere eka gyeri mutwale naye wuyo abadde abbi ettooke mugende nti mutabani wange oyo gwe mugamba oyo hmm. nti asaza omuntu ensawo hmm. nti anyenjaga mubatulirawo esasi naga nti ah, adati bwotanzijayo nange njogera ebibyo mujjayo byogere <laughs> museveni cannot help you to fight a battle involving death takisobola kati gwe bwetwalayo omutwe ogwoba oswala hmm. yes si faza nasobeza nenegomba omulala <laughs> no okwegomba omulala is not it does not involve death how do you expect a president to, you go there and say nti gamba mirundi aleme tukuba if he were innocent why do you fear mirundi this mirundi incited the public mumugambe tebiriyo mulalu muguwaddalu nawulidde akwogera this is witchcraft this is eh doko <laughs> ni nyinyi likuliko yeye yetalima ne doko ni nyinyi wabateka kubanga bulicha badogo hmm. abayina bulikamu mubye za government mubye enyama mubye amata mubye bulikasente ka government konna ekibatisha abantu chichi to get man eliyo dogo definitely eyo mindi bajita bishinde bitawanya <laughs> ba president nte babirimu ate baguze loya ku milioni za dola tano naye loya namutunulidde bwenti nenseka ukirini deroko advocacy nti banzite nzabyogerako nimutunulira omusajja bwenti nenga kati gwe bofuluma nenkukiika omutayimbwa <laughs> ayenga ayimiridde awo ogumukiike ate bana abasajja abakulu tebamanyi buvubuka bunokyobukola weewingi ziri bbiri I eh, sympathize. What woman said that when Jagalam win you? Hmm. Yabagambian, ah, ah Moyen of Buckwater. Mudeye kamweba kemukome we nchanga muteredde. Karimizo no kusanga ebyo bya new vision ebyo. Ngabali abaga board of directors boba manyi. Tiono tiba mukwakula energy ya fene <laughs> gendera. Mm. Kwa buli yina company etwala abantu ebweru. Is under investigation. kati nga bo bakitegedde nebagamnew vision manaje gwe banaleeta hmm. akeerangako ewange nga tanagenda kukola n'omunyonyola bibiri hmm. nemuwa ebiri ebiri awo <laughs> eh, tewayingirwa <laughs> eh, eh, ekyokubiri hmm. nze nina auditi ennungi ennyo manye nti abantu basaze enkoko abantu basaze embuzi waliwo yandeeseddeko oludda ekiri oyinza okubeera mu bantu nga tebakwagala naye nga tebagamba eh, nga wali badde ofudde kakati njagala mbabuulire national security fund yagula mm. shares mu new vision biliyoni zaali mmeka zayita mu bwizi emotoka ezitransporti nga mawulire ga new vision zisasulwa sente mmeka whats the actual payment ogamba otya omukozi wo nti entebe gyotulako eyina weyanditiya toireti zogendamu omukozi ogisasula kiri ruddawo kiri mu kampuni ki nti omukozi asasula sente ologenda mu toyi yalibweziya nakaveera onkolaki mubalabirawo noliga omutwe noliga obukolubindi nokuba kyovaola bakaddekakuba buli muntu yenna naye bwolaba omuti gugudde hmm. amata bitegereeka eh. eh. kulubya kulubya kulubya olulya omwana luba lunonya nyina eh. olulya omwana luba lunonya nyina ekimire nte kapa teyimirira teka nti eyina enjala eh. kasi te ekintu kimala okumira ente be ekapa e, efumuuka bufumuuzi embw etema embuzi etema tegete hmm. tulina amaanyi mu ggwanga muno nze entalo zange yesu si yanwanira entalo zange ah, ninayinfantule <laughs> eh, nina emizinga gyange ba kikuba kukasonereegamu naye ate nze siroga mm. ah, ah, ate aba mukazi nanereegamu mm. tebyagalira ddala mukazi kubyereegamu eh? bimuba <laughs> nebobaani nebobanabagereka nebobaani eh. tebyeregerwamu mukazi Ah, ah, ah, nti omukazi nga lunakolemu byono yewuuba neyebamba <laughs> kakati gwe temulaba nti nalwesho yali alufiiridde mu bwereere nalwesho yali atwala abantu ebweru nalwesho nolutalo yali talumanyi nti bano baagala kunvunza bagenze wa pulezidenti nze wenatiira museveni ku bintu ebyo museveni bamugamba mu nsiko nti bakuwadde obutwa ngaamuwa information edokita webesigi mukyala zizinga ne mukyala njuba bebali bamufumbira emmere hmm. koza alwadde mambulugga <laughs> munsiko e, abayankolesi bakamanyi ageti president museveni zemwimu nze asingira suleimaani amuteringaeyo kuba suleimaani ye yali asabye katonda ekiraba kyamagezi simwewuunya naye andersa kyesakamu sitanses your medical doctor has confirmed it is poison these two women bebafumba emmere eyo how would one react museveni yakola city things human being zatasobola kukola under such circumstances let us consult another doctor baleta doctor butter nabaga nti gano mambulu gabisi galimba <laughs> eala kutisa baganda abo bakazi ekyokubiri museveni nabagamba temubajaawo wano baba mpadde obutwa nfe eh. mubandekere nfe nga bandaba musajja kyasobolewa nga bamugendi mukazi wakubadde obutwa noga nti agera akyali wano ngaolimu akogera bwe baleeta teepu yaabwe museveni yagiwulira for two hours nazibiriza amaaso nanga misa mirundi wayayabyozingmi mu ah, not abusing eh? isit not your voice katudde waliwe nalinka yodde nka be naye katonda akakubye <laughs> nalinka siseewe nti kawagamira mu ntebe ne president nayimirira ngagamba kikiayumad eh, ayedwank eh? <laughs> nalinka yodde kawagamira mu ntebe kagadi negamba president nti this is two hours talk hmm. where do i have nkakateera eh? nkabolooza kati <laughs> nemubuuza muzeeyi nti buli porogulamu mubeeramu moderata wetis the moderata nagale wamma nange porogulamu zezimunziwulira mubeeramu abuuza ebibuuzo eh. nekakanula amaaso geka <laughs> ninjogola nkajimbi sabiti nankwata kugulu sabiti ono eh, yalimu yeyankwata nali maze emyezi ebiri nga sirinyayo sabiti bamugamba eh. nti ndi nabaki <laughs> nabambabazi eh. ku national theatre mm. kakati koza abasajja bekawempe mm. nomuwaali haki baali baze kumbuulira ti chairmani waabwe wambabazi naye museveni amwesiga nnyo bankwata nabo batwala nabo ku state house <laughs> babayoola hajiwaye ntoli nawe weganira abantu oli nabo obujulizi wajja nabo mm. sabiti yankwata bategeera omuntu wetutegeeragana era eyenyambi enyuma omanyinze mulaifu yange omuntu ajja nemulaba oluvanyuma tinalaba kayiwula mu nsiko nandetera ekikopo kyamata sale yamugamba nti omusajja oyo akankana <laughs> emundu ngaevugaobaolwaddesomero ah, ah, lyalinamusaale nga bali bambudde eh. kakati boni bavaawo mwenasula kakati sisale agenda okulaba nga njugumira hmm. nagamba kayibula give that man military jacket and the cup of hot milk kayibula najja tetumanyiganye laba kayibula bawafeecaringa egendi mulaifu yange nasavinga mamamu when I see you now, you feature in my life. This is the, the, the funny part of it. The subject is rarely one. A rare subject, a position naked so called Kuiwama Jaywaka. I see you now, you feature in my life. Nechi jachitia. Atendi muntu. Kubanga nangi wenali intandika radio kuspirita hiyo. Ni mkulewa kongozi. Ndi muntu. Nduyugira. Karatini nzira muatida ni mkusangu. Oh, ndi muntu. Ndi muntu. Tholi. Nze. Mugende mbuze mmange. I talked when I was six months. Ah, ah. <laughs> Ne bagamba nti mukambi rundi yazaala omusambu. <laughs> Mugende mubuze. Na bino bino byenkola bino. He hmm. had to appear. I was only supposed to study. Sali wakusoma. Nagendako mu appeal. Ah, nakola appeal. Tikale oh. asome. Ne bakuta. Tukiriza asome naye tajja kukola. Olaba nkola. golaba nkola olaba nkola naye sente zimbuze kati ene suuti nene mulimu enyondo bbiri eh, eh, mpya mulimu enyondo bbiria omusajja namulabye eh. loya gwe bahayalinze awoza emisango mu america yabagambye nti unless you kirim the local advocacy mm. oyo nga temumugyeewo kubanga munsi bamutabaamu kajajagalalo we can win this case naye kasana insiti nga abantu abantu bategeera nti abaana baabwe tebaliiwo you've lost the case nentekamu enyondo bbiri katotambula nazo nkubeeno nagikwata nomugwejoje wange kumaca baja kuga nti ali mucaci oyita yabalokole eh. yawa eh. bakuga nti ali mucaci ye yabiribiri nedereva naye bamuga nti e, bwemba mucaci tolinyamu buli kumaca banabaana bali balwana nomuntu nga bamutegeera banabaana bano balwana nomuntu abanakalema nga bategeerako balwana naye tebamanya nti gwe imagine meeting eri gyetwalimu president nayimirira nagaa nti mirundi mwami mirundi yampitanga misa mirundi museveni has respect for me yagamba omanyi obukolwa mubuyita mutya nemugaa tubuyita bukolwa oba butululumi naye omanyi nga bwebwezinga ku musota omunene bugulya hmm, kati obukolwa bukulidde eh. siwokitaawe naye imagine miitingi eno tefaanana ne gye baabaddemu entebe gye yabagambye nti ekiwandiiko kyammwe mugende wa mirundi akiteekeko omukono mukikomyewo wano titekisoboka sebo nti kijja kusoboka ugenda abatereko omukono emiitingi eno gye twali mu state house neeno waliwo enjawulo aa waliwo enjawulo i left humiliated they left more humiliated so next time when you are dealing with me oba abaana bange naye abasajja bamaanyi waliwo ayinza okweripa ku mukazi wange siba abasajja bamaanyi bayinza okgezaako sikukuba ensimu era president asana nakupanikinga kakati kankusomera ono omukazi oyombayo mukubira eddala nkubalumu nabagamba nti bobi wine ekyeyamulaga nti is not an opposition man was created by the mafias and eventually was taken over by the foreigners era olupapula lwa east africa nilukiwandiise bulungi tekati opposition ya uganda bazungu mu seven sudensure abo batuwoganira gendi wegiri that sudensure tigese strong diplomatic call bannakenya bo balina songo diplomatic eko basobola okuwona empulutirizo ya icc nebawonya luto nebawonya negunda wono tekiriiwo service delivery minist of education minist of local government minist of health must be overhold why zezinonya obululu local government yeresa emisolo gya local government kamba buli okumanya bakubi abenaleba gumwe ndiyo ndiribo inge kubakozeseza mu subsequent elections yabadde akwatako manye nti babadde balina ebibinja byabantu ebironda waliwo gwe bakabadde mu kitabo nti ekitabo kiriwo ee naali mukasaba gye goolo biriga waliwo ttiimu gyokuba goolo bwoti netawanyika kuba olete you know singa ozaala abaana nga bafa negozadde omulungi omukasuka bakubye naali mu netawanyika subsequent elections zonna nzibe rigged bazibye bakolesa bano ba officials bano bawa sente ne ba disos kakati nkugamba nti bobi wine has been exposed nakubandika akalulu tekanaba i have repeated repeatedly submitted that bobi wine is the making of one of the factions of the mafia outfit Bobby was assigned to canvass support for the mafia, financial, to, to, to the, finance the mafia to support the mafia finance MOPs, and all these LS5 chairpersons. This is why those who oppose him as president restrict their attacks to the inability to be president of Uganda. They, however, do not dispute his mobilization skills. This is the same role they wanted the late Nasa Sebagala to, to play. His popular slogan, "Haja Alagide, exposed him as a hunting dog of Dr. Besige. Even if he had won the presidential elections, he could not have taken the power because he had two, two agreements with Besige. This is how the mafia operate. As long as you don't interfere with their money and defend them, you are a patriot and a comrade they have the hunter and the hunting dog relationship. When it comes to money, the hunting dog must be ejected and replaced with a trusted comrade from the mafia camp. This is the arrangement between Bobby Wayne and his mafia sponsors. The mafia failed to understand that anybody who qualifies to stand as president, presidential candidate, is a potential president. If Bobby was unfit to be president, then why was he registered in the first place as a presidential candidate? Secondly, the qualifications of a president and a parliamentarian are the same. Why? Why do they challenge Bobby's capacity? Why don't they challenge Bobby's capacity to be an MP? Another glaring example that exposes Bobby Wine his return to Luoka after he was arrested and easily dispersed. The Minister for Presidents, Esther Ambayo, was later accused of directing police to disperse the rally. Mbayo later lost his son under mysterious circumstances. She used every opportunity to deny that he was behind Bobby's troubles in Ruka. The question is how could the whole minister deny having a hand in a rally of an opposition politician? That means Bobby Wine can determine her chances of re-election. In almost circumstances, Bobby would have sought a clearance from the Electoral Commission to go back to Luka. He, however, went back and held a peaceful rally. So what is the difference? between the two rallies. Did he agree with the police this time to follow the guidelines? This exposes Bobby Wine because his second rally was meant to save Mumbayo's political career. Mukazi gwesirika, mukazi gwesirika, funga mudomo yako. Kana kataba kadi. Let Mbayo explain to us. Officer D by Tamale Mirundi at Kabalagala completed at 6.30 p.m. Thursday 10th December 2020. Tuzanyesa mutubu. Mm -hmm. Let Imbayo before attacks Baganda and religious leaders. Let him you explain a simple thing. When Bobby Wine went to address a rally in Luka the first time, it was dispersed uh, with tear gas. His son died. I don't want to remind people about death. neba bakutta mukazi enyumba eh, zamwe singa temuyina nankoka etakula mmwe even my magot can be paid for by omutego eh, gutambulira ddala nembali tukuluba eh, mu abanakana ejogiri lyolimu mutwe balenzi mmwene nendibamala mumu mutusagirako temwabaddete mujja kwekuba amasasimu kakati nkugamba nti bobi wine went to look his head was dispersed mbayo's son was killed what motivated Bob went to go back to Luca. And when he went, he goes back to Luca, the rally is not dispersed. Did he follow the guidelines this time? My conclusion is that this man went back to save Mbayo. Mbayo lai inoleka ni mvero. Katika yote katika yote kumao. Funga mdomo yako. Funga mdomo yako. Hello, how are you? Tell me how do you do? We're here to show some appreciation for the things you do. Thank you for today and thank you for tomorrow. Thank you for every time and everywhere you go. That's why I say thank you, thank you. mtn yekwebaza nti sankyu olw'okutulonda mu bangi kozesa mtn mobile money bundles olw'empereza ya mtn endala yonna weefunire sankyu point gy'okoma okukozesa gy'okoma okufuna sankyu point tweyama okubaweereza emyaka mingi egijja mu maaso nga tuli fenna sankyu everywhere you go mtn amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa mtn uganda erungamizibwa uganda communications commission gwomwami omwami w'omulembe guno kankwanjulira ekipya mu kibuga badrus botic ye supamaketi y'ebyambalo by'abaami mu uganda ne east africa omuli amasuuti empale amakooti blazer ziri first class tulina empale za kaki mu dokas okuva e thailand n'amasaati ga van hussein tuleesa amasuuti n'empale okuva e bungereza take france italy bangladesh thailand north korea n'awalala okuva mu badizayina ab'omulembe tutunda ng'amasuuti n'empale mu bika bya oses george cnds next hndm n'endala mu saizi zonna ne fiting badlos boutique tutundakamukamu n'okusuubuza ne wobuyagala konteina tugikuwa gw'omwami alina omukolo tukuleetedde amasuuti ag'omulembe n'empale eziri first class jangu ku badlos boutique ofune kiraasi empya mu kwambala tusangibwa ku rosa market okulirana ovino mall ku rumu b38 mu kisenyi essimu 0773 33 7 nsanvu mukaaga oba ziro musanvu ziro emu nkaaga mwenda nsanvu munya nsanvu mu bbiri smartphone network. KHM International Consultants Limited, fetulina sure ey'emirimu ebweru w'eggwanga etaliimu bino bantwala ne bansulayo mu kirumba tolina license of mu minister of labor ate era tuli bammemba ba uganda association of external recruiting agency uwera bambi ono covid yakuleka seka omulimu yagutwala kati weekwate KHM International Consultants Limited emirimu gy'aba security guards airport cargo handlers aviation cleaners oyagala kula mu warehouse oba mu nyumba nga maid waiter oba waitress gyonna tugirina ate ate ng'ensasula yakabi naddala mu mawanga g'abawarabu tulina bulagala loodi n'akulabye ofu bali ntuma loodi ng'odda emmengo tulina experiensi esukka mu myaka kumi era toliwulirayo nti ateka ekyemu yandekerera tuwandiisa kati kuba esimu noti musanvu noti bbiri noti noti noti musanvu musanvu musanvu oba noti musanvu munaana ssatu bina kyenda kikumi ana mu mukaaga oba noti musanvu noti noti noti noti noti musanvu musanvu musanvu bw'osalawo okukolera mu gavu states zonna weesige khm international consultants bakafulumu mulimu guno Ah! Ska bien yo, atenga kachu de tekendai. Sky view fute, amare nyonta. Orukomba wotu ku sky view fute. Oja kuli langa weta gokwe yongeza. Urugu umi we. Sky view, aja kuchamula usimogo. Hakule kambo zidwa buja. Sko milo kwa sky view fute. Hubu kire mbanga, kugula kutuka kunjuba. Nyua, ka sky view akanyogo ga. Umi wa sky view fute. Gwena binganda zukune mikuano jo. Echa mazima, okwezo buja. Kukone sky view orange. Sky Skyview Cypress, ah, one more, ne Skyview Fruit. Skyview, go extreme. kumyekolekera essaawa zijja kubeera tano ziko ntonto ja kuba tukwerekereza okujjaku okwebaza abanonodde ziina hmm. birala basajja senga kati bukedde akuba mm. singale zipepa namwandu ba mirundi eh, eh, eh, oh, naye balizingizaku kamu balizingiza obusajja obo abantu ba uganda balizegera amawulire ne bagazira thats my effort balizira amawulire ne balabawabukedde ebwantu nadduka obawaredi pepa bonna nabamanisa bonna bebamu have you ever seen a sol about nti un released a report that 6000 ugandans got they were killed in india alone in India alone. You board your plane, have you ever heard that this Pakistani, when the was arrested and sentenced? Waliwo naalina ebifaananyi amulimu ah, minisita I am wayini banywa bamuleetedde sente consignment yeso waliwo erisiru naye sajja where olisiru you were stupid you were an idiot because if one sees you thinks that you are an intelligent man lyerigenda nesinga nabasawo bemulago batte lyerimu lyeryali kuba china nanyanga omutima tugugula sentima nekigamba mbe omutima tusobola nogusaluzaamu mukalulu kano bawereza mukazi wakyo information nekiduka nentwe yakyo nentwe gwe bajja kutta abantu provide you know these people the police knows these people you can identify their voices you go to google and identify their voices. They are known. Alpha is known, very powerful, very rich. Naye ebyozimbi balekedde ngenda baffe kwekolera nagenda kuwandikira president mm. baasooka ne baagala okungula biliyoni abiri naziremera naganja zimwewe era zimpe ngende nkole gundi ne bagaa nti ezo nno era nazo bali gurupu emu ngaezireeta endala enzita ekiro nimbawuninga tigenda bakubirewange bazoka mirundi nga tumaliza e. president museveni kampala yagaana okudda e. kati gazi buganda yonna eringa egenze e. Eh. kampala amulemye okuza buganda gyanasobola okuza the problem of baganda study the baganda abaganda tebagala bifo bya gavumenti i have been without a job for the last seven years don't i am i a poor man abaganda bagala economy balekere taxi zaabwe leka kulimba basi ate mubakuleeta zino omukyala yali aleeta baasi enkaaga museveni anenyanga namugwanya kuba singa teyaleeta namugwanya namugwanya toyinza kuleeta kansala wekibuga babadde babateekamu for their purposes bano bana abakoowa kana akawala akali mu uss nga bakaleeta kukontrolinga pologulaamu zange nogoba mutabaze very powerful man bateeka gavumenti esabutafyogi mu gavumenti ya museveni amuli gonna ne bagawamba museveni zeeraka emaani abaganda kasita bakuweereza ebivumu nebaganda tukiyita bivumu abaganda kasita bakuweereza ebivumu kino kivumu kyebaabantu bonna abo bwemulaba bivumu kakati babasigazizayo stage et riot toyinza kukwata nyanja noga nti empuuta yenyanja yiyo empuuta yiyo ne batya abavubi mu nyanja empuuta yiyo what, what right do you have to take enuni kati yenga pulezidenti bamusomesa ebiwandiiko uganda ejja sente nyingi mumputa mu byennyanja sente za sauda yes nobody is qualling but how is this man raised abazungu bagana diamond owa teira sera leon bamwyita blood diamond waliwo ne musician omwe yamuzaayo this was blood money you kill people you, you destroy their canoes on, on the reke ayi mukasa to control the reke kakati baddira ebintu bya museveni ebirungi ne babikoleramu kakati bano ne bagamba ekyokubiri pulezidenti nadde ekigamba n'oyo mwenyinaffe oyo oyo mariamu kalugaba mwenyina wa pulezidenti nemugando nti miss this opportunity soda akole wofiisi ey'amaanyi mu kibuga alimu egizanyiramu